Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız ama en zor gülmeme challenge 2. Evet, özledim gülmeme challenge yapmayı ve en çok güldüğüm videoyu izleyeceğiz. Enes Batur'un yeni videosu. NDNG kalkmıştı. İs kanalın ismini artık Enes Batur yapmıştı ve eski videolarım diye ve iki tane emoji olan bir video. Hadi onu izleyelim. 5 yıldır var. 5 yıldır yani. 5 yılda neler yapılır? Ben de YouTube yapıyorum işte yani. Buradayım. 5 yıldır buradayım yani. Başka bir işim yok. Toplamda 1502 tane video yayınladım. 1502 tane video. Ömrüm bitti. 1502'ye 364'e bölersen kaç yıl yapıyor? 5 yıl yapıyor işte. 5 yıldır YouTube'dayım. Matematiği de konuşuyorum. Böyle zekam da gelişti. IQ'dan doğru orantılı olarak arttı. Hissediyorum aklımda bir soru geldi. Kaç yaşındasın diye onu da bilecek.

şey olmadı, sandalye iyi. Yani bir süre geçtikten sonra insanlar size alışıyor ve sizi benimsemeye başlıyor. Bunu Bu arada arkadaşlar ben hastayım. <laughs> Şey <laughs> ah. tamam, tamam, tamam. 8 dakika, 8, 8 yanma hakkım kaldı. Neyse, yavaş Evet, bu bir ay içinde yüklediğim Bu arada bayağı atlatmaya başladık. Özür dilerim. Artık bundan sonra, evet bu videodan her gün video gelmeye devam ediyor. Artık eski mesutları size söz Eğer atmazsam bu sahneyi alın ve Instagram'dan bana sürekli atın. Ağzına sıkayım, sözün üstüne pislik bir insansın ama ben sizi isterim. Sadece çok çok çok çok çok şey olacak, bilgi atladık, ya ağzına tutacak mıyız? Her ihtimal söylüyoruz. Uzun zamanların dediğim bir dolar. Yani Tamam, bir tamam, dolar bunda yanmıyorum. Bana dede çok yakın ama bundan 5 yıl önce YouTube'un ilk parçalarını tutuyor. Nasıl bir Bir kere o videoları açıyorum, izliyorum ve utanıyorum. Birden utanıyorum. Yani böyle garip bir şey oluyor. Ama bütün bu videolar, bütün bu baştan sona bütün videolar bizim hayatımız, bizim ailemizi anlatıyor. Neler yaptığımız, neler getirdiğimiz, güzel bir anı tablosu. Ben bunların en kötülerine bakacağım. Tamam mı? Eskiye bir fotoğrafı. Doktor ekranın önünde. Evet. YouTube kanalına eklediğim ilk video. Bir Minecraft videosu ve hadi bakalım. Evet ben Minecraft alacağım. Her videoyu söz veriyorum ya da böyle sen sen sen izleyeceğim. Aa öpüldüm bak. Getiriyorum. Yalnız şunu fark ettim ben perde konuşuyorum. Hala konuşuyor musun? Lütfen perde konuşuyorsun demeyin. Ben perde konuşmuyorum. A, B, C, D, E, F, G, Y, K, K. Evet bu videolar benim ilk yüklediğim videolar ama bu

korktuğum bir sahne var. Bunda kameraya iyi de odaklanmanızı istiyorum. Bana şuraya bakın, şuraya bakın. <laughs> Hala bu bir şey. Evet evet bu top. Aslında bu bir top. Anladım şimdi ben de poşet sandım başta. Bu bir deniz topu abi. Bana deniz topu yollamışlar. Ben de bu poşet sandım. Alak Doğru ya. Deniz topu, deniz topu. Deniz topu. yapıyoruz, yapıyoruz. 1990'dan beri yapıyoruz. Hayır, eskiye bak ya, eskiye bak. 1990'dan beri yapıyormuşuz. Ne kadar komik geri zekalı. Kral Şarkı'nın gofret aynı uyuşturucu gofret var mı diye bağıran aynı yeri tekrar açtım yere dönme zamanı geldi aynı eski videom gibi hani en zor gündeme challenge bir vardı ama ona en zor gündeme challenge yapmıştım hadi devam edelim yani orayı izleyelim gülmek istiyorum bir daha hayır Son bir kere daha. beğenmişsinizdir. Yani başardım ama birkaç videolarda gül, birkaç bölümlerde gül ettim. İşte gülmeme challenge çekmeyi özlemişim. Ne? Daha fazla böyle de challenge videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve şu iki tane çıkan videoyu da tıklamayı unutmayın ve kanala abone ol. Ee, şur şurada Enes'in Enes'in ev Enes'in yeni evindeki duvarda çıkan abone ol tuşuna ve tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye.